我跟你们说，我跟你们说，他发歌了，哎，是情歌啊！哦，让我来听听啊，小甜歌，小甜歌。母胎 solo，我来听这些歌干嘛？我有的时候一转身，他们就笑。只有电话，总有一个人会接我电话的。他们让我拿夹子，一个就说话，太过分了。我觉得啊。 Hello，腾讯视频迷妹专访的朋友们，大家好，我是赵磊。请介绍一下自己的新 EP 吧。我的新的 EP《恋爱庸才》已经上线啦，里面有三首非常不一样的情歌，希望大家能够在这三首歌当中感受到一些《恋爱庸才》中的。 天才的感觉， <laughs> 这一次的 EP 也是用了很多的心思去准备的，希望大家能够喜欢。次称恋爱才是 B 美学。那对于 EP 中描述的三个恋爱故事，你自己有什么看法？其实这张 EP 当中的三个故事呢，其实描述了不同的年龄段和不同的呃，我觉得是社会的经验的时间段的这个恋爱的关系了。四舍五入，你是我的初恋，再到散场的婚礼，再到影子，其实是有一个时间段的这个逻辑的。怎么去理解这三个故事？ 真的就像这个 EP 名一样，就是恋爱庸才。我们都是庸才，所以才能在过程中学会爱和被爱。所以，呃，我觉得庸才并不是一件坏事，庸才是让你成长的更好的方式。嗯。听完三首歌，有网友觉得 EP 应该改名叫做《恋爱大冤种》。 <laughs> 对此你怎么看？对此我怎么看？ <laughs> 为什么叫恋爱大冤种？因为一直是大冤种的状态，就是失败收场，是吧？恋爱大冤种，我怎么看？我觉得不错。 <laughs> 粉丝都说赵磊在闷声干大事，是怎么忍住不剧透的？因为我之前吃过了剧透的苦， <laughs> 就是还是要保留一些惊喜嘛，对不对？大家都筹备了这么长时间，那肯定要等到最后关键的时刻再发出来，才能让大家知道。 <gasps> 他发歌了，哎，那是情歌。 <gasps> 让我来听听啊，这么难受啊！比如录完歌之后，抑制不住心中的激动和澎湃，想发一张自拍之类的。其实有这个想法，但最后选择还是保持神秘，不然大家怎么会说“闷声干大事”这个褒义词呢？有没有想过出一个恋爱三部曲合集？恋爱庸才、恋爱鬼才、恋爱天才？恋爱大冤种。 <laughs> 我觉得这个方向还不错。 <laughs> 因为之前我在那个歌发完之后，我就看到大家评论嘛，就一张 EP 就叫《恋爱鬼才》吧，就是因为大家一直在说让我出小甜歌嘛，就鬼才鬼才，就就让我想到了就是甜歌，但是具体怎么样还上去，上去。 追上。接下来会写小甜歌吗？可以稍微透露一点进度吗？嗯，最近在写，但是闷声干大事，具体什么时候出我不会说的。你现场唱个小甜歌作为粉丝福利吗？小甜歌，小甜歌。我轻轻的尝一口，你说的爱我舍不得，只会微笑的糖果。我轻轻的尝一口，这香浓的诱惑，我喜欢的样子你都有。可以吧？ 和家人和好兄弟们分享自己的新歌吗？我跟你们说，我跟你们说，这一次我这个恋爱鬼才、恋爱庸才、恋爱庸才发的时候，我家庭群里面没有一个人分享，你知道为什么吗？ 因为他们觉得有点少儿不宜， <laughs> 就是家庭群里面有很多小孩儿。去年发了，大家都分享，今年就不分享到家庭群了。就我爸又过了好几天发到了那个朋友圈里面。有偷偷看网友在你的音乐底下关于自己的爱情故事的评论吗？哦，好多人都是真的是把他的故事线都给写完了。但最有意思的是，有一个人评论：“母胎 solo，我来听这些歌干嘛？” 可 <laughs> 以现场说几句话回应一下这位网友吗？我只是在给你用音乐提供前路的意见。最近你的话剧也在如火如荼的演出中。如火如荼这个词用的好啊。 <laughs> <laughs> 初次出演话剧是什么样的心情？昨天我是第一次首演嘛，我其实比之前在做任何一场演唱会准备前都有不一样的紧张感，会好奇说台下有多少人啊，然后大家会不会接你的包袱啊？ 会不会接你的梗啊？然后你会不会在台上会有脑袋空白的这一瞬间？因为大家知道，就我们之前做唱跳的时候，就是练成了肌肉记忆，就是你无论怎么样，你都能接上。话剧的话，就是你光一上打，你人走上台那一刻就没有回头路了。那种就是，比如说做唱跳啊，就是稍微有一点点的这种正常的一些小失误，其实还好。但是在话剧舞台上，你如果有一个。 脑袋空白的这个时间的话，就完蛋了。所以他的感觉和考验还是不太一样的，就是整体来说就比较紧张。一开始，话剧首演之后有没有收到一些反馈呢？第一场首场演完之后，其实我还蛮开心的。首先是有很多身边的朋友还有工作伙伴都过来支持我了。然后呢，还有就是演完之后，就是我有看大家的一些感受啊。最开心的一个评论就是说，他在看这个剧的时候，从来没有感觉到鲁达这个角色是赵磊，就是他看进去了。 中看到有一个片段，你被女生抱起来了，会担心吗？韩金茹嘛，就是跟我一起演的那个搭档，她其实很努力。听说就是要跟我搭戏嘛，因为我太瘦了。然后从排练的那一天开始，每天只喝牛奶。她其实压力也蛮大的，但是，嗯，我觉得大家都很努力。 对对，回到重点，就他把我抱起来，这个担心一开始蛮担心的，因为我特怕我自己就是一起来就嘣一下下去了。但我发现这这人臂力还挺强的。 <laughs> 还有话剧师有没有不小心把一些歌唱舞台上的小习惯带上话剧舞台？ <laughs> 跟你们说个很好笑的，就是排话剧的时候，就是比如说一个转身，或者说一个一个动作，之前就是跳舞的跳的比较多嘛，你就会有一个，比如说你转身，就是会有个那个前摇，你们知道前摇就是。 一转，然后呢？我有的时候一转身，他们就笑。我说你们笑什么？他们说你为什么转身都带着一种一种范儿，你知道吧？话剧跟那个舞台还是不一样的。之前你和张雨绮去看了夏之光的话剧，有彼此讨论给反馈吗？有啊，我是第一次去看光光的话剧，就一开始我们去的时候，我就想，我看我朋友演的剧会不会跳戏？就是我们知道他平时什么样子吗？ 但其实光光演的时候，就跟我说在微博上看到的那个粉丝的反馈一样的，就是我没有感觉到这个人是夏之光，他演的就是他那个角色。话剧就是我第一次演，然后平时就是也接触的比较少嘛，但是这一次接触了之后，我觉得大家有空还是可以去看一看的。现场用夹子音打电话给一位好兄弟，邀请他来看你的演出。啊，我问一下张云 <laughs> 他今天在干嘛？录音？他不会不接我电话吧？ 接我电话。好的，他不接我电话，跑铁路了。那我再找一个啊，还没来，佳佳。对，我今天工作日。Goodbye。找上。都不接我电话。总有一个人会接我电话的，姚琛。问姚琛。 那个，你知道我最近在演话剧吗？我不是听你在群里面发了吗？你这两天有空不？你能不能好好说话？你这两天有没有空啊，兄弟？ <laughs> 他们让我拿夹子音跟你说话，太过分了。你这个不是夹子音，你这个是钳子音。 <laughs> 钳子音还行。我要嫁人了。喂，姚琛。 听得到吗？你这两天有空不？你有没有空吧？这两天我演到十号。今天是佳佳来，然后延期应该是明后天。第一时间发给我呗。行，我发给你。你在北京是吧？对，我在，但是我十号我要去参加那个斯巴达挑战赛。斯巴达挑战赛？对，就是跑三十六公里越野。 节目吗？不是啊，就是日常的生活爱好，日常的生活爱好。哇，兄弟你太狠了，那你加油啊，你好好休息啊，OK OK，注意安全啊，你别突破极限了，到时候。我应该可以的。好，好，拜拜拜拜。太恐怖了吧，三十六公里。有网友说，这些年赵磊副驾上的帅哥就没重样过，现在兄弟们还有谁没有坐过你的副驾？ 好像都做过了，几乎都做过了，应该，特别是之前去 IDG 天天排练的时候， <laughs> 就没重样的。今天谁做，明天谁做，就可能我就说，哎，走不走？走，有人要跟我车一起走吗？然后就大家就一起去了。突然出现的知性提问，关于赵磊副驾的二三事儿，坐在副驾上嘴最碎的是谁？张齐嘴老碎了， <laughs> 但是不是那种就是就是叭一直就是说胡话的那种，他就跟你聊天。谁最爱指导你开车？没人。 因为我是我们团里第一个拿到驾照的人哦，不对，除了人好啊，就是 rise 期间我是第一个拿驾照的人。有生之年，你想坐上圈中哪位好友的副驾位置呢？我觉得至少把咱们就是这十一个人有驾照的人的车都坐一遍吧，毕竟都蹭过我的车，再蹭回去。暑假的时候，你带着妹妹们出去玩了，感觉怎么样？我跟你讲，我带妹妹去玩就是属于那种，哥，那个，我我我我我我我想买个东西，我什么？ 我想买个化妆品，我妹初中生啊，她最近特别喜欢玩 cosplay，然后呢，就说我想买个化妆品，我说行，我带你去买。哥，那个项链好好看。说行行行，就是这样子的，带妹妹出去都是去买东西的，要么就带他们去游乐园。你对妹妹的请求都是百依百顺的那种吗？不要太过分就行，不过年纪小嘛，也不会多过分。你要是让我买个房，那我也是买不起了。那 <laughs> 你觉得是妹妹比较难控制，还是兄弟们？我觉得啊，都不太好控制。 三十六计后面会做什么？有没有什么新方向的想法和尝试？现在其实主要三十六计就是新的这个公车计，才去两个地方，先延续一下吧。然后在每一次新的城市都会有一些新的不一样的可能规划啊什么的。就比如说我们在西安的时候，就跑去当地的景点了。然后呢，在。 呃，深圳的时候就是去网吧了。 <laughs> 对，就可能到另外一个城市，会去找当地的一些特色的东西再去玩。那么有没有想过邀请朋友们加入？反而我那些朋友天天都在到处飞，我是真碰不着他们，你知道吗？游戏数青蛙，游戏规则：现场随机找一位工作人员玩数青蛙游戏。一只青蛙四条腿，两只眼睛，一张嘴；两只青蛙八条腿，四只眼睛，两张嘴。一直无限往下，直到有一人数错，则游戏结束，三局两胜。来来来来。 一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿。两只青蛙两张嘴，八只眼八只腿。 <laughs> 再来一遍，再来一遍，不是。一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿。两只青蛙两张嘴，四只眼睛八条腿。三只青蛙三张嘴，六只眼睛十二条腿。四只青蛙四张嘴，八只。 四只青蛙，三十二条腿，十六啊！七只青蛙七张嘴，十四只眼睛，二十八条腿。八只青蛙八张嘴，十六只眼睛。九只青蛙九张嘴，十八只眼睛，二十八条腿。十只青蛙十张嘴，二十只眼睛，二十八条腿。十一只青蛙。奖励：用腾讯视频账号发布一篇宣传自己专辑的微博。啊，我好害怕！啊，我好害怕！我该说啥呢？第一次拿这种官方号发东西，恋爱。 鬼才怎么样？每日追听赵磊的新歌，大写，一批恋爱庸才。冒号听了吗？听了吗？听了吗？听了吗？听了吗？听了吗？选择一段复制。 小游戏，在在场的工作人员中选择一人和自己进行。当然了，小游戏，两人一人一句，不管对方说什么都要回答。当然了，两方一直轮流，直到一方不能说出当然了，则视为认输，游戏结束。请我们在场所有的工作人员上演话剧。那不，那是，那当然啦。看完赵磊的话剧，发微博给赵磊打 call。你妹真好呢。 所有在场的工作人员每人发了二百块钱的红包。那当然。记住，发了二百块钱。嗯。今天收到红包的人都要把钱退回给我。这里就是内娱幕后天花板。那当然了。迷妹专访就是内娱最强的采访媒体。 我，你真自信啊！龙丹妮、龙总的粉丝没有和自己华酷狗的粉丝多。那当然了，丹妮姐肯定不会怪我的，我是被逼的。好，好，好，我要给你出一题，你给我挖坑是吧？龙丹妮女士的粉丝量肯定没有做好的女士多。来。 那当然啦，赵磊比你瘦。那当然了，你就那当然了。我不在乎。赵磊的新歌播放量，嗯，超十亿。哎，你好善良啊！那当然了， <laughs> 你太善良了。迷妹专访，微博粉丝量破一亿。 我们也太，我们也太那啥了吧？我们这怕过了吧？啊！你们最狠的坑也挖了，反正丹妮姐姐你会原谅我，你不会生我的气吧？惩罚：抱住企鹅公仔，变音，然后深情演唱自己意识中的任何一首歌。萍水没没见过，也没联络，彼此错过，以后回过我每一句。 承诺都不曾兑现过，可以吗？看 emoji 猜歌名，答对六个则视为成功。背对背拥抱啊？跟我有关系吗？拥抱啊？自己身上猜猜？我自己的歌吗？我自己的歌。这是啥呀？俩男的？就是两个男的，但是我不知道。 影子。过了，我猜到了。喊喊不睡觉。反正是我的歌对吧？唱过的歌，唱过的歌。不。睡，空气睡和人类，你确定这歌我听过吗？肯定听过。最后一个字。睡眠，喋喋不休。什么歌啊？这你就猜对了。不嘛，不不不不眠。 不休，不息，生生不息嘛。我唱过雪花声音，雪落下的声音太简单了。嗯，这什么？啊？僵尸的爱。僵尸之僵化的爱，杀爱？死爱。错一下。啊，错一下。死了都要爱。中树雨。 时间主语，柠檬，柠檬种，芒种， <laughs> 好简单。啊！爱心奶，好简单。爱心什么止，泪，心如止水，太简单了。离别，离歌，离骚，离别，离败。What？ What？这怎么会有这个的？这是猫吗？它是一个什么地惊雷，重英雄为天大地，剑指金锤。钟鸟麻麻雀，有这首歌吗？当然有啊。谁的歌？李荣浩老师呀。啊，对不起，对不起，对不起，刚刚那段全部剪掉，对不起。陈导。 奥特曼变身的方式宣传自己的新歌，太简单了。这是怪兽啊，比如说这是怪兽。地震！地震！嘣！赵磊的新歌我还没听，我先回去了。你再打一会儿。嗯，杀！唱。 厉害！至少就是要到破音的那种程度，唱个巨高的 We Belong Tonight。当时我看到了，说升三个 key，挑战姚琛 We Belong Tonight，升 key 去唱，升三个 key。我现在是 We Belong Tonight，We Belong Tonight，We Belong Tonight。这里往上面，快点往上面升，升三个，一定要升三个。 嗯，你觉得他可以驾驭得了吗？磊磊哪有唱歌哪能拦得住我磊磊呢，是吧？是吧，赵磊，加油！一定要挑战到你，你都要爆的那种，我的极限是吧？那我试试，好不好？请完成上一个伙子留下的挑战，剩三个 key 唱 We Belong Tonight。先先熟悉一遍。We Belong Tonight，We Belong Tonight，We Belong Tonight。好，再往下升啊。 好，We we belong tonight, we belong tonight, we belong tonight, we belong tonight, we belong tonight, we belong. 第三个，都第六个，请给下一个参加迷妹专访的伙子留下一个挑战。下面一个挑战的帖子，挑战生三个 key。赵磊的散场的婚礼，shanky。Hello，腾讯视频的粉丝们，大家好，我是赵磊，想获取我的独家彩蛋和福利，就来关注腾讯视频迷妹专访官方微博吧。